पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई की दादागिरी पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि सीबीआई को बंगाल में जांच और कार्रवाई का अधिकार ही नहीं है सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए कोई मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए लेकिन ऐसा हुआ है और ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिखाया है उनका यह कहना है कि सीबीआई की दादागिरी को हम पश्चिमी बंगाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे कुल मिलाकर किसी राज्य की पुलिस और सीबीआई टीम के बीच पहली बार ऐसा टकराव हुआ है उल्लेखनीय है कि बंगाल द्वारा दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को दी गई मान्यता और सहमति दिनांक 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली गई थी इसके बाद यह तय हुआ था कि बैरोक टोक जांच और कार्रवाई राज्य में नहीं हो सकती सीबीआई को राज्य में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सीबीआई द्वारा सीधे बंगाल के पुलिस कमिश्नर का बंगला क्यों घेरा गया और सीधे सीधे उनसे पूछताछ क्यों की गई यहां पर सीबीआई की भूमिका प्रथम दृष्टि में ही संदिग्ध नजर आती है कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने जो रुख अख्तियार किया है उसको लेकर विपक्ष के सभी नेता एकमत हो गए हैं